green Papa, salamat talaga Sa iyong pagpapalaki, pinagmamalaki at iniidolo po kita Kaya di ko na alam kung sa paano paraan ba ako dapat na magsimula Para lang masuklian ang ipinaramdam mo sa amin na pagpapahalaga Meron na ako isang hiling, pwede ko pang hiramin ang mga sandaling ito Para gawin ang mga gusto kong sabihin para maiparating lahat sa iyo Kasi hindi na kita kain tapatin, salamat sa mga tinuro mo sa akin Na akin tatanawin ang utang na loob sa mga makarating Patawad na rin sa damay na pangarap